Habari gani mtazamaji wa Star TV popote pale ulipo, ya kwangu matumaini ya kwangu jambo bwana, afya njema. Karibu sana kwenye kipindi cha biashara 360, kipindi pekee ambacho kinakuletea wafanyabiashara, wachumi, tukijadili kwa kina wapi taifa letu lilipotoka kiuchumi, wapi lilipo, vile vile wapi linapoelekea. Na leo mtazamaji, tumepata fursa ya kuketi na mkurugenzi mtendaji wa Baraza la Kilimo Tanzania ACT eh, ndugu Timoth Mbaga ambaye tutaketi naye hapa tukijadili kwa kina wapi taasisi hii ilipoanza, wapi lilipo, vile vile wapi linapoelekea na majukumu yake eh, na hususan tukiangazia kwa kina kabisa kuhusiana na masuala ya kilimo hapa nyumbani. Tafadhali ambatana pamoja nasi mpaka pale tutakapotamatisha. Langu jina ni chifo demba Mkurugenzi, karibu sana. Ya, asante sana Odemba. Habari za wakati huu? Nzuri kabisa, habari za kwenu? Ah, hapa ni njema. Yeah. Labda pengine kwa kuanza yeah. Uh, mkurugenzi, uh, Baraza la Kilimo Tanzania, dhamira kubwa ya kuanzishwa kwa Baraza la Kilimo Tanzania ilikuwa ni nini? Lengo kubwa la kuanzishwa baraza la kilimo pamoja na hiyo coordination mm. ni kuhakikisha kwamba inafanya ushawishi na utetezi mm. ili kusudi kuwe na sera, sheria, kanuni na taratibu mbalimbali mbali ambazo ni rafiki mm. kuiwezesha sekta binafsi inapowekeza kwenye kilimo ipate faida. Kwa hiyo kama kuna mambo ambayo kaa vizuri, baraza la kilimo sasa linapokea kutoka kwa wadau wake mm. alafu linakaa linafanya ushawishi na utetezi kwa, hmm. kwa serikali au chombo husika mm. kama ni bunge au ni serikali au ni wizara mm. nini kusudi ku, ku, kueleza kwamba hapa bwana kuna tatizo moja mbili tatu na tano mm. tuweze kwenda mbele. Na kwa kiwango gani sasa Watanzania wamekuwa na uelewa mabaraza haya ambayo yameanzishwa, mfano hili baraza la, la kilimo Tanzania, uelewa wa Watanzania ukoje kwa jinsi ambavyo umetazama mkurugenzi? Ya, uelewa umekuwa mkubwa kwa sababu uh, na, na, na actually matumizi ya media mbalimbali mm. na TV na kila kitu, kwa sababu kila wakati tunakuepo huko mm. yamekuwa makubwa na kila wakati tunapata sana eh, input kutoka kwao wengine, hata kama sio wanachama, kwa sababu Baraza la Kilimo wanachama wake sio mtu sio mtu mmoja mmoja, mm, ni taasisi mm yani sisi sisi hatu sio mtu fulani kuja sasa mimi bara mwanachama baraza la kilimo hapa Kwa hiyo ni mm. taasisi na taasisi actually tunazo taasisi karibia 200 na kitu za namna hiyo mm, ambazo ziko eh, chini yeye ambazo ziko chini yeye na mm. zingine ni taasisi kubwa. Kwa mfano muungano wa vyama vya ushirika Tanzania, mm. eh, yani wana, wana ushirika wote ule muungano wao ni kwetu anaitwa mwanachama mmoja eh, kwetu ni mwanachama mmoja ambao ukiangalia ushirika ule watu sio chini hata milioni mbili na kitu inawasisha. Kwa mfano ukiangalia ile association ya, ya, ya TAHA Tanzania Horticultural Association mm e, ambayo ina wanachama wengi, inaweza kafika milioni moja mbili na kuendelea. Kwetu kule ni mwanachama mmoja, eh, kwa hiyo taasisi za namna kubwa kubwa za namna na ndogo ndogo na zakati za, za wakulima wakubwa na wadogo na za namna zinakuwa ziko mia mbili na kitu ndio wanachama baraza la kilimo mm. Kwa hiyo tunawakilishi mtu mkubwa. Actually tulifanya kama miaka mitano iliyopita tulifanya survey tukakuta tunawakilisha karibia nusu ya, ya watu wote wanaohusika katika kilimo Tanzania ambao ni katika Tanzania watu wanaojihusisha kwenye kilimo kwa sasa hivi wanafika kwenye milioni kumi mm. eh, wanaolima wanaofuga wanaofanya nini hasa mm. karibia watu milioni tano wote kwa njia moja au nyingine wanaguswa na shughuli za baraza baraza mm. la kilimo. Kwa hiyo tuna uwakilisho mm. ambao ni mkubwa kwa, kwa, kwa kiwango kikubwa eh, wakulima kwa asilimia kubwa wakulima wanatoka katika maeneo ya vijijini, lakini mm. kinachoshangaza mkurugenzi, kwamba taasisi hizi nyingi ofisi zao ziko mjini. Mnawafikia vipi wakulima ambao kimsingi ndio walengwa? Uh, in fact hiyo hiyo ndio wishes yetu kitu kikubwa ambacho kinaleta kina, kina, kina, kina shida hapa mm. ni, ni swala la resources tu na, na kwa hivyo sisi kama Baraza la Kilimo Tanzania hatujaweza kufika kila mahali. Actually tunawakilishi wawakilishi katika maeneo mengi ya nchi, lakini tulitamani kuwa na ofisi kabisa kila mm. kila angalau hata kwa kila mkoa ofisi mm. moja, lakini swala la resources pengine tutazungumzia mbele ya safari mm. pia linakuwa ni kikwazo. Kwa hiyo lakini sasa haizuii watu kutofanya kazi, kwa sababu siku hizi kwa mtandao na jinsi ambavyo teknolojia ilivyobadilika, basi unaweza ukafanya kazi kwa njia yoyote na mahali popote, lakini kwa kweli ni, ni, ni, ni, tunahitaji sana kwenda katika maeneo hayo hmm. kwa sababu <clears throat> unajua hizi changamoto ambazo wakulima wanazozipata, wafugaji, wavuvi, watu wanao wanaosindika, wanaofanya nini, wanaofanya biashara, huwezi ukazifahamu tu ukiwa huko uko, uko, uko mjini hmm. Lazima uende shambani. Ndio maana sisi tuna miradi mingi sana hmm actually sisi ofisi yetu iko hapa kama ofisi, lakini shughuli zetu zote mm. kwa asilimia 95 zinafanyikia ingekuwa ni njema sasa, zinafanyikia eh. kule kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye mawilaya mm. eh, kwenye mawilaya ndio muda wote wote. Ndio maana unaweza kufika pale ofisini kwetu kuta katika wafanyakazi 25 unaweza kukuta watatu au wawili ndio wako hapa, lakini wengine wote wako, kwa sababu ukienda kule ndio utajua hustles ambazo wakulima, wafugaji na wavuvi wanakumbana nazo mm. na unazijengea hoja na utafiti na kila kitu, alafu unakuja kuleta mm. serikalini kwa ajili ya, ya, ya kupeleka maombi yao ya. Sasa ni jitihada gani ambazo mmefanya, kwa sababu unasema hata kwamba unakiri wazi kuwa eh, hitaji taji lenu na hitaji kubwa ni kuhakikisha kwamba mnawafikia angalau kila mkoa muwe hata na ofisi moja moja hili iwe rahisi, hata kama kuna watu wa Mara wanawahitaji, muwe na ofisi pale Mara, Kigoma na kadhalika mchakato upi sasa ambao umeanza mkurugenzi, kuhakikisha kwamba mna, mnafika katika maeneo haya ambayo ma, ni matamanio ya kama, kama nilivyosema ka, e, Baraza la Kilimo mm. wanachama wake sio mtu mmoja mm. ni taasisi. Sasa sisi taasisi zetu hizo ambazo zina chama baraza la kilimo ziko kule zote zina operate actually mm. ziko ziko zote zina operate mm. na zingine tunazifanya zio wawakilishi wetu mm. na zi, kwa hiyo kinachofanyika kule huwa tuna, tuna hata uki, uki, ukitaka kujua e, kupata maoni ya kila kitu sisi huwa inatumia tunatumia muda mfupi sana kufahamu mm. kwa sababu tunatumia zile taasisi kila mkoa tuna taasisi nyingi, sio chini ya kumi kila mkoa. Kwa kiwango kikubwa yeah. asilimia kubwa ya Watanzania ni wakulima yeah. Lakini bado ukiangalia hata aina ya kilimo ambayo uh, wanafanya hata chakula tu chaku, yani wanachokula wao, unakuta watu wengine wanashindwa hata kupata milo mitatu na wa, bado ni wakulima. Hii ina, inaashiria nini mkurugenzi, kwamba kilimo kwa tunachofanya <laughs> ndio akina tija eh. ama tunafanya kilimo cha aina gani? Hapa hapa kweli tuna kazi kubwa mm. E, hapa tuna kazi kubwa sana, kwa sababu kimsingi tunatakiwa tuwe na fikra mpya mm. tuwe na fikra mpya kuhusu wakulima wetu wadogo, kwa sababu wakulima hawa wadogo actually, wakulima wa Tanzania karibia asilimia 95 wakulima wadogo mm na hao ndio wanaotulisha tangia tupata uhuru mpaka leo. Ukizungumzia mchele, ukizungumzia mahindi, ukizungumzia zao lolote, kwa asilimia kubwa linazalishwa na hao wakulima wadogo wadogo. Ehe. Mm. Lakini uki, uki, ukienda kuangalia hali zao ni duni sana, faida wanaopata ni kidogo sana, muda wanaotumia mashambani ni mkubwa sana na actually wengi wanaona kama wanapata faida, lakini wengi wanapata hasara kwa sababu tu hawahesabu ule muda wakajilipa. Eh, Yaani mtu anajua kwamba nimetumia labda mm, shilingi e, laki tano nimepata nimezalisha kwa kutumia laki tano wakati wa kuuza nimeuza nimepata laki saba. Okay, anaona kama faida yake ni laki mbili <laughs> lakini ukija kumuuliza ule muda wake alioutumia pale shambazi, kama ulikuwa unamlipa kwa hiyo miezi sita au miezi saba, unaweza kukuta kwamba pale amepata amepata. Kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kuna mjadala ambao inabidi tufanye. ninacho nachokiona mimi hmm. mimi ukiniuliza, sababu na mimi nimetoka kwenye wakulima wadogo hmm kutoka vijijini wote tumetokea huko. Yes, wengi sana. Na mimi kwa, kwa mfano mimi binafsi nimekaa kwenye kilimo maisha yangu yote mpaka sasa hivi ni miaka 50. na hiyo nimekaa kwenye kilimo. Mimi nimezaliwa kijijini kwenye kilimo. Hmm. Shule niliyosoma bahati nzuri nzuri ya Nyerere alipatiwa msaada wa Cuba akajenga shule za kilimo. Hmm. Nikasoma ole, level form 1 mpaka form 4 kilimo nikaenda kusoma shule maalum hmm. combination maalum pale Kibaha sekondari ilikuwa yenyewe ya kilimo. Nimeenda sokoni nimefanya kilimo. Nimefanya kazi wizara ya kilimo muda mrefu na kwenye maeneo mbalimbali kwa hiyo nimekaa kwenye kilimo, sasa hivi niko baraza la kilimo, nimekaa kwenye kilimo muda mrefu sana. Nimesimamia miradi mingi sana umwagiliaji kule kanda ya kati kipindi hicho, miradi ya hifadhi. Tumefanya kwenye kilimo muda mrefu sana. Lakini nikwambie tunahitaji fikra mpya namna ya kuwasaidia wakulima wetu wadogo waweze kuzalisha kwa tija. Mimi ukiniuliza nakwambia wale sio wakulima, isipokuwa ni watu wanaomiliki ardhi yani ni watu ambao wana ardhi ambao wanatakiwa wasaidiwe Wawe ili ardhi yao ile sasa mm. iweze kuwapa manufaa mm. na hili lazima tuliangalie vizuri, kwa sababu kuna wakati mwingine watu wanafikiri unapomobilize wakulima wadogo kusudi wao watazalisha Kwa mfano sasa hivi mheshimiwa waziri anazungumzia mambo block farming yani watu wanaanza kuonekana kama pengine ni, ni, ni movement ya kutaka kuwanyang'anya wakulima wadogo machao No, sisi tunataka wakulima wadogo waendelee kuwa na ardhi yao lakini ardhi iwe na tija. <clears throat> Kwa hiyo ni lazima tuweke, tufikirie upya huyu mkulima mdogo, lile shamba lake liwe ni asset yake, kama vile unavyoweza kujenga nyumba alafu unakaa unapata hela za mpangaji. Lile shamba litafutiwe watu wanaoweza kulima ili waweze kuwa waweze kulima kama yeye analima. Kwa mfano, natoa mfano mm. Unaweza kuta mkulima mdogo ana zake mbili au tano, kila hekari anapata magunia matano ukamletea mkulima anayeweza kulima anapata magunia hamsini kwa ekari moja. Kwa hiyo huyu mtu akiwa na ekari zake kama ni, ni tano anatengeneza magunia mia mbili hamsini ambapo yeye alikuwa anatengeneza magunia ishirini na tano. Sasa haya magunia mia mbili hamsini ambayo yanaweza kupatikana tukayagawa, tukamwambia bwana, ya kwako yatakuwa mia, na huyu aliyowekeza naye sasa achukue cha juu. Kwa hiyo amekaa pale. Ukienda pale Dakao kuna hiyo modi inafanya kazi. Unajua Dakao pale. <laughs> Ukienda pale Dakao pale. Na Dakao hapo Morogoro mradi wa, wa mpunga ule. Kuna watu wengi ambao ni wakulima wanamiliki lakini wako Dar es Salaam kwenye kwenye kompyuta zao tu wanasubiria ila inaingia. <laughs> Kwa sababu kinachofanyika pale mm. imewekwa mifumo mizuri kabisa. Kuna mifumo ya mechanization ya kuwalimia wale watu, kuna mifumo ya kuwapandia, kuna mifumo ya ku, kila kitu, mbolea na vitu vyote mpaka na, na mnunuzi na processor na kila kitu mm. Yeye yuko pale anaambiwa tu mwisho wa mwaka kwamba bwana, baada ya kuuza na kila kitu tumetoa hela zetu, matumizi yetu ni haya, milioni zako 30 hizi zimebaki, ni ndo faida yako kwenye heka zako 12, sababu pale tuta moja lina heka 12 pale dakika. Ukienda ukitaka kukodisha tuta moja, hata milioni tano upate, sababu mifumo imewekwa vizuri. Kwa hiyo lazima tuangalie namna gani kwa kutumia block systems mm tunaweza tukawasaidia hawa wakulima wetu kwa sababu they are potential rich people they have the land wana ardhi unajua sehemu nyingine tanzania average mtu maskini anaweka tano anaweka mbili kuna nchi zingine mtu akiwa nusuweka ni tajiri yaani hafu ya eka ni tajiri huyo e, sisi ardhi kwa hiyo tuangalie namna gani ya kuwasaidia hawa wakulima wetu hmm. tukawawekea mifumo mizuri ambao wanaweza waka, wakaweza wakaoperate. Unakiri kwamba eh, uh, kwamba hawa sasa si wakulima ambao wanalima hapa Tanzania eh, si wakulima bali ni wamiliki wa ardhi yes. Eh, kwa sababu kilimo ambacho wanafanya akiwa pitija yeah. Kama taifa sasa tufanye nini ili wakulima wetu ambao wana fanya hata kilimo kwa ajili ya matumizi ya nyumbani ama wale ambao wanafanya matumizi yao kwa ajili ya biashara iweze kuwanufaisha, kwa sababu hata ukiangalia wakulima ambao wanafanya biashara ya kilimo bado hawajafikia ile eh, ardhi na ardhi ile ambayo huenda wangepaswa kuwepo. Nini kifanyike hapa ili kuenda kutatua changamoto hili? <coughs> Unajua, mimi nafikiri kitu kikubwa kinachotakiwa kufanyika hapa mm. <coughs> ni kuangalia sera zetu tukazifikiria na kuziumba upya na njia ambayo ukiangalia kwa haraka inayoweza kuleta hiyo tija, kwa sababu hapa tunazungumzia tu hiyo arrangement, bado hatujazungumzia changamoto zingine za mabadiliko ya tabia nchi na mvua na maji na kila kitu, mm. sababu unaweza ukaweka hizo system mm. alafu sasa ukawa tena sasa unapata threat kutoka kwenye maeneo mengine. Mm. Mimi nilikuwa nafikiri kwamba pengine tuangalie upya namna ambavyo tunaweza kwenda kwenye umwagiliaji tukaangalia sheria, taratibu na kanuni ili kusudi tufanye umwagiliaji, kwa sababu umwagiliaji ndio utakaowatoa. Maanake tunapozungumzia block farming ni lazima tuizungumze sambamba, yaani hatuwezi kuzungumzia block farming bila kuzungumzia umwagiliaji. Ni lazima sasa hawa wakulima wetu tuwaweke vizuri, wakapata minsi hasa maji, sababu ardhi tayari wanayo, ili kusudi waweze kuzalisha sasa vizuri. Kwa hiyo tukaingia kwenye umwagiliaji kwamba bwana, kwa mfano bwana, hapa bwana kuna wakulima kama karibia elfu tatu hapo wako hapo, analima huyu analima hiki analima yule analima kile analima, hebu tu mobilize vizuri. Hapa kuna milima miwili huko huku kuna huku hapa, maji yanatiririka tu yanakuja kutoka, hebu tuzibe hapa, tutengeneze bwawa, alafu hawa watu tuwaweke vizuri tutengeneze block nzima hapa hapa, tunaweza kupata heka kama elfu hamsini elfu sitini laki moja ziko hapa. Tukaanza kumwagilia kwa pamoja pale, tunagawana tu, hao wanataka kulima mazao haya, hao mazao haya, mazao haya basi tukaweka huu unawezekana, lakini kuna changamoto kubwa sana. Umwagiliaji ni very expensive, ni gharama kubwa sana, yani katika vitu ambavyo vina gharama kubwa. Hata ujenzi wa mabarabara haya unayoona ni cha mtoto, umwagiliaji ni very expensive. Tanzania tunazo hekta milioni 29 zinazofaa kumwagiliwa lakini tangia tumepata uhuru mpaka leo hata milioni moja hatujafikisha kuzidevelop kwa ajili ya umwagiliaji, na serikali inafanya jitihada kubwa hasa ukiangalia kwa mfano kwenye, kwenye, kwenye, kwenye uzalishaji wa, wa mpunga mchele tuseme miaka ya nyuma tulikuwa almost tuna import tulikuwa tuna import almost eh, metric ton laki mbili kila mwaka kwa ajili ya kuwapa Watanzania wapate, wapate kula mchele, lakini sasa hivi tunao waziada Uh, utoshelevu wetu ni zaidi ya asilimia mia mbili sasa hivi. Kwa hiyo tuna mchele wa ziada tunauza nje. Ehe, hiyo yote imeweza imewezekana kwa, kwa kuimprove kidogo tu mwagiliaji tulionao, ambazo hata hata hata asilimia mbili hatujafikisha ya eneo tunao. Kwa hiyo hili eneo tungeliangalia vizuri, tukaialika sekta binafsi ikashiriki katika kuwekeza. Tulipiga hesabu juzi hapa katika hizo hekta milioni 29. Unajua, bahati nzuri hata mimi nimekaa huko kwa muda mrefu kwenye umwagiliaji, minimally yani kwa kisio la chini kabisa, kuidevelop hekta moja ukaitengenezea ukafanya leveling na miundombinu yake ya umwagiliaji sio chini ya dola elfu tano sio chini ya dola elfu tano Kwa hiyo tulivyopiga hizo hekta milioni tisa tulikuwa tunahitaji karibia shilingi bilioni sio chini ya mia moja eh, trilioni sio chini ya trilioni eh, mia moja na arobaini na kitu hivi ambao tunazungumzia ni karibia eh, no, mia tatu na kitu mia tatu arobaini na nane trilioni mia tatu arobaini na nane zinahitajika kwa ajili ya kudevelop hizo hekta milioni ishirini na tisa ambao ni bajeti ya Tanzania ya karibia miaka kumi, sio bajeti ya nchi, <laughs> bajeti ya karibia miaka kumi hivi na kitu hmm. eh, kwa sababu kama tunaenda kwenye 30 na kitu na kitu na kitu alafu kule tuna 300 na kitu, ni karibia miaka kumi na kitu, unaona, ambayo ni bajeti ya nchi. Kwa hiyo maana yake nini? Maana ni very expensive. Ndio maana Wizara ya Kilimo imeweka bilioni 400, hasa ukizungumzia bilioni 400 kwenye hizo ni kama hakuna kitu. Eh, ni mfano. Sasa tunatakiwa kufanyaje? Tunatakiwa tuishawishi sekta binafsi hmm. iwekeze tupate haya matilioni. Ndo wakati tuna mama Mheshimiwa Rais anazindua ana, ana, ana ile AGRF itakayofanyika Tanzania mwezi wa tisa mm. Ali, siku hiyo alikuwa ametokea South Africa alikuwa anasema nilikuwa nimetoka kuongea pia na, na, na, na, na investors mbalimbali ambao kama kuna uwezekano waje wa invest huku e, katika tuweze kupata um, umwagiliaji kwa sababu serikali peke yake haitaweza. Sasa huko kuna cha kufanya. Unajua e, bwana Odemba hata kama una matilioni yako, ukimwambia mtu atoe tilioni yake moja akawekeze kwenye mwagiliaji, atakuuliza kwanza usalama wa, wa, wa investment yangu hapo huko vipi? <laughs> eh? A, na usalama tunauangalia kwenye makaratasi, kwa maana kwamba sheria za hiyo nchi zinasemaje, mm. sera zake zikoje, mm. kanuni zikoje, sheria za kikodi zikoje, na sera za kifedha katika hiyo nchi ziko vipi. Akishaona vimekaa vizuri, anakwambia yes, I'm going there. Kwa hiyo kuna, kuna kazi ya kufanya sasa ili kuhakikisha kwamba kwenye umwagiliaji taratibu, kanuni, sera na sheria zimekaa vizuri. Mkurugenzi, kwa, kwa sasa hivi eh. kwa sasa hivi kuna, kuna, kuna changamoto ukisoma kwa mfano tu eh, unajua, unajua umwagiliaji wa Tanzania una uko chini ya taratibu za, za mabonde haya haya mabonde o, mabonde ya mito eh, river basins hmm e, yani kila kwa mfano unasikia kuna bonde la Mtorufiji mm. kuna bonde la Mtopangani kuna bonge haya mabonde hayo mabonde ndio yanao eneo regulate matumizi ya maji katika hayo maeneo mm. sasa haya mabonde sheria zao ni kama zinafanana lakini zina zinakaa tofauti humo ndani mm. kwa mfano e, gharama ya kulipia maji kwenye bonde la mto Pangani ni tofauti na bonde la mto Rufiji. Yaani thamani ya maji ya, ya mto Pangani ukichajiwa chaji yake ni tofauti na ya mto Rufiji. Hmm. Sasa kama mimi nazalisha nyanya kule kwa mtu Pangani na mwingine anazalisha Rufiji, tayari wote tunaleta sokoni, haitaulizwa kwamba sisi nyanya imetokea wapi, wote tunauza bei moja. Kwa hiyo unaweza kukuta tayari pale pale tuko kuna, kuna, kuna, kuna hakuna ushindani ambao unaweza kwa. Kwa hiyo ni muhimu, lakini hata zile sheria zenyewe za ndani ukiziangalia, kwa mfano ukivuna maji ya mvua kwa ajili ya kumwagilia, unavuna maji ya mvua kwa ajili ya kumwagilia pale kuna, kuna ada karibia tatu hivi ambazo inabidi uzilipe. Kwanza kuyakinga yale maji ukayapata tu mm. E, kuna kuna kitu kinaitwa compounding fee, yaani wewe kitendo cha kuweka yale maji pale lazima uyalipie. Sasa wanakuja wanapima lile eneo lote mm. kuona kwamba haya maji surface yake uliokusanya kiasi gani, alafu unauziwa kila meter siku ya moja na inategemea sana bonde. Kila bonde bonde, ni nakwambia mimi maji yangu ni very expensive, mimi utanilipa 1500 kila meter siku ya moja mm. Mwingine anaweza kuambia 2000, mwingine anakuambia 1000. Unalipa fee kama unavyouziwa kiwanja, unajua kiwanja tunanunua kwa mita square. Hmm. Na yale maji unanunua kwa mita square ile surface moja. Lakini cha pili wingi wa maji sasa ambao umeyavuta ambao unataka kwenda kuyatumia. Kama Dawasco wanavyotuzia maji kwa cubic meter. Na ile pale utapigiwa hesabu yako kwamba bana hii shamba lako ni hekta 3000 mm, litatumia maji kiasi fulani, kwa hiyo yako itakuwa ni. Hmm. Pale maji yatakapokuwa yamekushinda, mvua zimenyesha, unayataka kuyaondoa kuna unataka kuyaondoa sasa mm. unapoyatoa yale maji kuya discharge mm. wanahesabu umetoa mangapi pia inaitwa discharging fee ambayo pia lazima ulipe Kwa hiyo ukiangalia mtu mwekezaji anakuja anaangalia anasema sasa haya masharti haya mbona naona kama, kwangu ni magumu sana. Kwa hiyo kama nchi sasa ni lazima vitu kama hivyo tunaviondoa mm. ili kuvutia uwekezaji. Mm. Alafu tunawamobilize wakulima wetu. Mimi nakuhakikishia Bwana Odemba tukiweka taratibu nzuri umwagiliaji japokuwa una gharama kubwa, lakini una faida kubwa sana. Kuna watu wanakuja, watakuja hawahitaji kabisa hata kutoa, hawahitaji hata mashamba, wanasema hapa wakulima elfu kumi hawa ni wateja, kama vile unavyoona kijiji kina watu elfu kumi ukasema hapa hawa ni watu wengi, nanunua basi la kuwabeba kuwapeleka mjini na kuwarudisha kila siku. Kwa hiyo kuna watu watakuja, watasema kwamba sisi hatuhitaji kulima, tunahitaji kujenga miundombinu, tutauza hii service ya maji. Hmm. Wanayetaka kumwagilia anakuwa ananilipa fee yangu hapa na mimi serikali nayo inanikata na kila kitu na, na, na serikali itapata hela nyingi sana kwa sababu ya hizo operations. Kwa hiyo atakuja hapa bilionea mmoja huku anasema mimi nawekeza hapa naweka hela zangu hapa huko. Sasa hiyo ni moja, lakini cha pili ni lazima tuangalie pia sheria zetu za ardhi. Unajua Tanzania hamna sheria kulinda ardhi ya kilimo. Kwa hiyo unaweza ukawekeza mradi kama huo afu kesho kaambia bana, halmashauri imesema ile eneo linafaa kwa ajili ya kujengewa stendi na mahoteli na nini. Kwa hiyo tunabadilisha matumizi mm. wanaruhusiwa, lakini tukiwa na sheria ya kulinda ardhi ya kilimo kwamba hii ardhi ya kilimo imelindwa kwa miaka 99 haitatumika kwenye shughuli nyingine yoyote isipokuwa ni kilimo tu, utabadilisha mm. zao moja kwenda lingine, lakini ni kilimo tu mm. Kwa hiyo huyu mwekezaji akishakuja kukuta ile sheria anasema okay, hapa naweza nikawekeza, kwa sababu kuna mwekezaji mwingine, uwekezaji mwingine mpaka uje upate faida labda ni miaka 50 eh, anajua kwamba hapa baada ya 50 years nitakuwa nimerudisha hela zangu alafu hiyo miaka mingine 50 kama 49 ambayo kama amepewa nani ya miaka 99 hiyo sasa ni faida ambayo inakula. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo tunahitaji. Uligusia hapa swala la, la gharama kuhusu kilimo cha umwagiliaji. Yeah. Kama ambavyo umesema uh, uh, wakulima wengi wa Tanzania ambao unahitaji ambao tunahitaji kwamba wafanye hiki kilimo cha umwagiliaji hali yao ni duni. Kama wanashindwa tu hata kufanya hiki kilimo cha kutegemea mvua kwa kiwango kile kinachohitajika na hiki cha kumwagilia unaona ni ngumu zaidi, na mabadiliko ya tabia nchi yamekuwa yakibadilika mara kwa mara. Nini sasa uh, wakulima wetu wanaweza wakafanya ili wenda kujikwamua kuji katika hali hii? kama nilivyosema ni kuvutia wawekezaji kwa sababu unajua hii sasa kuvutia unajua unajua kwa mfano ya serikali ama kazi ya wakulima no kuvutia wawekezaji kazi ya serikali na wala hahitaji chochote na kuvutia wawekezaji mm. unajua hili swala tutafanyaje liweze kueleweka mm. haihitaji hata single cent mm. It doesn't need any cent. Mm. It doesn't need any investment. yani utaingia tu kwenye makaratasi yako unasema bwana kuanzia sasa hivi bwana eh wewe bwana hapa nimeweka sheria hii uta hii ardhi ninakupatia miaka 99 hamna mtu akukusumbua. Utakuja unasema bwana nilikuwa nimeweka kodi hii nilikuwa nakusumbua na hii na hii na hii naiondoa. Mm. mm. Sawa? Wewe ingia mfukoni uleta mapesa yako hapa sasa. Yaani it doesn't need kwamba labda kama ninavyosema sasa hivi, kwa sababu serikali imetisago sana katika kujenga miundombinu ya umwagiliaji miaka na miaka. Mm lakini bado haikizi na haina uwezo wa kupita, lakini ukivutia wawekezaji operations zitafanyika. Nilikuwa na, natoa mfano zamani, najua pale Kamata mtu mmoja akamwambia bwana bwana Kamata, Kamata walikuwa na Kamata watu, nikamwambia hapana. Mm. hmm Hii ilikuwa ni kampuni ya taifa ya usafirishaji ya mabasi inaitwa Kamata, ndio ilikuwa inasafirisha Watanzania kote. Mm. hmm Siku Kamata inavunjwa, Watanzania wanachanganyika, sasa nani atakayeweza kununua mabasi mengi kama hii? <laughs> Akaambia ah, tutaweka tu sera nzuri ambazo watu wataingia mfukoni, watanunua mabasi. Mm. hmm Sasa hivi mabasi yamejaa, na beba mm-hmm. watu mpaka mingine anakosa watu. Mm. hmm kwa hiyo hata uwekezaji serikali itahangaika sana kuona kwamba labda pengine kuja tutunue, lakini haita, Lakini wakirekebisha tu hizi sera, taratibu na kanuni tuweze kutumia maji yetu ya kuvuna, maji ya, ya, ya mito na maji yaliyoko chini ya ardhi. Haya mambo investors watakuwa wako wengi, watakuja kuinvest, watatoa mikataba kwa wakulima, hao wakulima watakopesheka, kwa sababu unajua irrigation ikisha ikishakuwepo hata watu wa insurance watakuja watu wa, wa, wa, nani wa benki watakuja kukopesha, maana wanajua kwamba kwa vote vile unapata unaenda kupata faida kila kitu kitakuwa kinaenda vizuri tu. Ni, ni, ni swala la kurekebisha tu hizo hizo hizo taratibu kanuni na kila yes, na wakulima hao watakuwa wana, wana, wana, wanapata faida. Tafadhali tafadhali yeah. Shikilia hiyo nukta na rejea kwako mkurugenzi. Yes. Mtazamaji, kama kwanza unajiunga pamoja nasi kipindi wani biashara 360. Eh, na leo tunazungumza na mkurugenzi mtendaji wa Baraza la Kilimo Tanzania Timothy Mbaga ambaye tunazungumza naye hapa. Mtazamaji, kumbuka kwamba una fursa kuweza kuchangia mazungumzo yetu haya kupitia ukurasa wetu wa Instagram, Facebook pamoja na Twitter, Twitter Chief Odemba Instagram Chief Odemba TZ, bila kusahau biashara 360 Instagram pamoja na Twitter, na hashtag ambayo tunatumia ni biashara 360 Timoth Mbaga ndio hashtag ambayo tunatumia. Unaweza vile vile ukachangia mazungumzo yetu haya kwa kutuma ujumbe wako mfupi katika kurasa hizo ambazo nimekutajia. Langu jina ni Chifu Demba, tafadhali ambatana pamoja nasi mpaka pale tutakapotamatisha eh, kipindi hiki. Eh, ndugu yangu Mbaga, na imani umepata mapumziko mafupi eh, tunaomba vile vile urejee tena na tuendelee na mazungumzo yetu. Asante sana. Naam, sera ya, ya, ya mabenki eh, katika kutoa mikopo sio rafiki kwa wakulima. Wakulima wengi wanakosa mikopo pindi wanapohitaji mikopo kwa ajili ya kuendeleza eh, kilimo. Kama Baraza la Kilimo Tanzania, ni jitihada gani ambazo umefanya um, eh, kuhakikisha kwamba wakulima ambao wanahitaji mikopo wanapata mikopo kwa wakati na kwa sera eh, ama riba nafuu? Ya, ni kweli eh, na kifupi tu ni kwamba mabenki mengi eh, hayakopeshi kwa sababu kuna riski kubwa pale kwenye Hiyo ndio bottom line. E, na kunapokuwa kuna faida kwenye kilimo, nakumbuka mimi wakati niko Wizara ya Kilimo mm. eh, kuna e, kipindi nilikuwa msaidizi wa waziri wa kilimo. Mm. Kwa hiyo kuna siku tulikuwa tunasovu e, e, eh, vita ya, ya, ya, ya kibiashara mm. katika mabenki mawili, sitaki kuyataja. Mabenki wawili pale, vita ilikuwa kubwa, walikuwa wanagombea kukopesha wakulima wa tumbaku wa Tabora. Kila mtu anataka achukue nafasi pale awe wa kwanza kukopesha pale. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile biashara ilikuwa inaonekana moja kwa moja ina faida kwao, kwa sababu soko lilikuwa liko pale tayari, kila kitu, kila kitu kipo mm. Unajua kilimo cha tumbaku ilikuwa kwamba kabla mkulima hajachukua jembe kuweka begani kwenda kulima tayari ameshajua kwamba anatakiwa azalishe kiasi gani na anapata kiasi gani, utaratibu wake. Kwa hiyo kwa hiyo kunapokuwa na arrangement ambayo iko very clear kama hiyo, mabenki wanakimbizana mm. Wana, lakini kunapokuwa na wanapokuwa na wasiwasi kwamba huenda hapa kunaweza kukawa na shida, anaweza akakosekana. Kwa hiyo mabenki wengi wanarudi nyuma. Hiyo hilo ni la kwanza. Na ambalo nilikuwa nazungumzia kwamba tukitumia umwagiliaji hiyo riski tutaipunguza sana. Yaani bankers wakijua kwamba huyu mtu ame, ame, ame, analima ana eka zake kumi za mpunga, ana maji ya kutosha, kila kitu kiko sawa, atamkopesha tu bila shida yote na atalipa. Lakini shida ambayo ipo kubwa tukiachilia hilo la riski ya hali ya hewa na kila kitu, kuna shida katika sera za kifedha hasa za ukopeshaji. Na hii watu, unajua watu wanaongelea wanaizungumza tu mabenki, unajua hata, lakini hii sera iko BOT Benki Kuu ya Tanzania, Tanzania. Ndio, yenye, ndio chombo chenye, chenye, chenye majukumu ya kutengeneza sera za kifedha za ndani ya nchi. Kwa hata haya mabenki unapoona yanakopesha kwa riba kubwa, ile inatokana na sera ambayo tayari iko kule. Sasa hili swala tulipigia kelele sana na nashukuru Mungu kwamba kwamba e, serikali kwa kupitia benki kuu imesikiliza ili, ili tatizo mm. na mwaka juzi, mwaka jana kama sio mwaka juzi, wameibadilisha hiyo sera na benki eh, serikali kupitia benki kuu imeweka trilioni moja kwa ajili ya wakulima kukopeshwa hmm. kwa riba ambayo ilikuwa asilimia 25 imerudi mpaka imekuwa single digit, yani chini ya asilimia kumi. Hmm. Kwa hiyo mabenki wanakwenda kuchukua zile fedha kwenda kukopesha wakulima. Hmm. Hilo tunalishukuru sana, lakini utafiti ambao tumefanya sisi kama baraza la kilimo tumegundua kwamba mabenki mengi hayajaweza kuaccess zile pesa kwa sababu imerekebishwa tu sera moja ya hiyo, lakini zingine zimebakia vile vile. Unajua sera za kifedha ambazo zimewekwa benki, kwa mfano ukienda kuchukua fedha unatakiwa ndani ya miezi mitatu uanze kulipa ile riba. Sasa kama biashara nyingine. Yaani wewe mimi mimi nikikopa hiyo hela kwa ajili ya kwenda kuanzisha kilimo cha maparachichi pale Njombe na wewe umekopa hiyo hela kwenda kununua vitenge China na kujiuze Kariakoo. Mm-hmm. Wote tunatitiwa sawa. Mm-hmm. Sera anasema bana baada ya miezi mitatu interest ianze kusoma hapa. Kwa hiyo mimi wa kilimo sitaweza. Mm-hmm. Kwa sababu muda wa, wa, wa, mimi hapo utabidi unipe kuanzia miaka miwili mitatu minne mpaka mitano. Mm. Kwa hiyo tunashukuru kwa hiyo ya kushusha kwamba mtu anaenda kwenye kilimo irudi, lakini lazima uangalie ile payback period, ule muda wa kulipa zile riba nao uangaliwe. Yaani ukikaa zaidi ya miezi mitatu bila riba yako haijaanza kusoma pale ikapita, tayari inakuwa ni, ni faini ni, ni, ni umekiuka taratibu. Sasa tulikuwa tunasema kwamba tunashukuru kwa hili la kwanza, maana mguu mmoja lazima utangulie kwanza afu ufuate mwingine. Sasa tunafikiri kwamba kwa sasa benki kuu wangebadilisha sera kwenye kilimo, mifugo na uvuvi, anayekopa pale asiwe treated sawa na mtu aliyokopa kwenda kununua vitenge au kufanya biashara nyingine yote ya haraka haraka. Huyo ajulikane kwamba ameingia kwenye kilimo na muda wake uwe mrefu wa kutosha miaka miwili, mitatu, minne mpaka mitano. Huyu mtu akifika miaka mitano akiacha riba yake akianza kusoma ndio tuanze kusema ah, hili deni hili hii tayari huyu amekiuka taratibu za mkopo. Ame default. Kwa hiyo hiyo hicho ni kitu ambacho tunakihitaji sana sana sana sana sana kama wajue kwamba kwenye kilimo pasiwe na masharti ambayo sawa na biashara zingine. Kwa hiyo hilo hilo litawasaidia sasa wakulima wetu wataweza kukopa na mabenki yataanza kukopesha. Mabenki sisi tunaongea sana na mabenki. E, hata ile muungano wa mabenki Tanzania huwa tuna tunawasiliana sana. Wanasema hii itakuwa ngumu. Kweli wameshashusha lakini conditions zingine zimebaki kama za zamani. Itakuwa ngumu sasa sisi kuanza kuchukua hizo hela tukampa mkulima mkulima. Sasa sisi miezi mitatu kwa for sure hatuwezi kupata hiyo hiyo interest kutoka kwa mkulima. Sasa sisi kule benki kuu tuna report nini? Kwa hiyo unakuta ile hela haijachangamkiwa sana. Kuna baadhi benki chache ambazo zinaweza kufanya hivyo, lakini nyingi hazijaweza kufanya hivyo kwa sababu ya hizo. Na condition hii sio hiyo moja, ziko zingine nyingi tu ambapo pengine muda wa ukiongea ruhusa ongeza kwa zungumza. Lakini kuna kuna condition nyingi ambazo zina kwa mfano kuna incentives ambao waliambiwa watapewa. Unajua kule benki lazima unapofanya shughuli za kibenki lazima una capital ambao wameweka labda lazima asilimia kadhaa 20 izuiwe. Lakini wakasema kwamba bana, kama wewe unakopesha kwa wakulima tutakushushia kidogo hii. Hii condition tunaipunguza kidogo. Sasa kuna benki mingine nasema bana, practically imeandikwa imesemwa ime hivi lakini practically haipunguzi. <laughs> Yaani kuna vitu vingine ambayo ukiingia kwenye ground hasa huwa haviendi kama ilivyo. Kwa hiyo lakini kwa kweli tunashukuru kwa hiyo walivyorekebisha kwenye kwenda kwenye single digit, tunataka sasa warekebishe zaidi na ule muda ili kusudi sasa kilimo kianze watu waweze kuchangamka. Ikitokea pale ambapo mkulima amepata mkopo na akaenda akafanya kilimo, lakini vile vile kutokana na tabia za, za nchi amepata hasara eh, ama kuvuna kabisa kabisa, na muda wa mkopo inatakiwa arejeshe. Ninyi mnafanya uh, uh, mkakati gani ama mnawasaidia vipi wanakulima wa aina hii ambao walikopa mkopo lakini hajapata hajaweza kupata eh, hajaweza eh, kuvuna na benki kule wanataka harejeshe Eh, ah, ushauri ambao huwa tunautoa sababu of course sisi hatuna uwezo ku, labda kusema kumpata, lakini ushauri ambao tunaotoa kwa wakulima ni kwamba wajitahidi sana, na tumeeleza sana na hiki kinafanyika eh, kwamba ni muhimu kilimo biashara pia ukakata na, na, na, na, na, na, na, na, na, na insurance na bima ya kile unachokifanya. Na kulikuwa na shida kwenye bima kwamba bima pia ilikuwa na, na polisi zake ilikuwa na VAT unalipia na kule kilikuwa tumejaribu kuiombea kwenye bajeti iliyopita walisha walishalifanyia kazi hilo kwamba bima kwenye kilimo tuondoe hii VAT kwenye ili kusudi bima iwe iwe iwe rahisi kidogo. Kwa hiyo tunawashauri wakulima mazao yao hayo wayakatie bima kwa sababu bima uzuri wa bima unaiona kama bima, lakini inakufanya ufanye kilimo cha kisasa, kwa sababu anakuambia bwana, umekata bima, sisi tutakuja kwa tunakagua shamba lako, tukikuta magugu kibao bwana, hiyo hasara itakuwa kwa tukikuta uzembe, yani aina yote uzembe ambao utakao utakaofanya. Kwa hiyo mkulima aliyochukua bima anahakisha anafuata kilimo cha kisasa, ili kusudi akikosa sasa, basi jijikane kwamba amekosa kwa sababu kweli zilizo nje ya uwezo wake. Kuwepo na changamoto ya pembejeo eh, yeah. labda mbolea ambazo zina zinakuja wakisema kwamba huenda uh, zimepita muda, lakini vile vile hata zile via, via, nani ambazo zina dawa zile za kuua wadudu wa kwenye mazao, nalo vile vile limekuwa na changamoto ili ili siwezi kuizungumzia sana kwa sababu mm. hatuna mm. huo utaalamu sana kama baraza uh, lakini e, maswala ya, ya pembejeo e, mbolea kwamba zimeisha muda wake. Nadhani kuna, kuna, kuna shirika liko pale la, la kufuatilia ubora wa mbolea na kila kitu, na unajua tunawasikia hata wanaozungumza na jinsi wanavyofanya supervision, na tunaona kabisa hata watu wengine wanakamatwa huko wameuza mbolea kwenye magodano na mbolea ambazo hazikizi viwango na hatua zinachukuliwa. Na hata juzi kati hapa tumesikia kwamba kuna hatua zimechukuliwa kwa watu ambao wame, wamefanya abuse ya hivyo vitu, lakini kitu ambacho naweza kuzungumzia kwenye eneo hilo ni kwamba kuna hii kitu inaitwa mbolea ya ruzuku Mbolea ya ruzuku kwa kweli sisi kama Baraza la Kilimo tunaunga mkono sana. Ni lazima wakulima wetu wapewe ruzuku na actually sio wakulima wa Tanzania tukizikana wakulima wa Afrika ni lazima tuwape, kwa sababu wenzetu wa nje wakulima wao wafugaji wanapata ruzuku mm. alafu mazao yetu yanaweza kushindana kwa sababu sisi tunajitegemea wenyewe tu, mazingira ni magumu, afu tunajitegemea Kwa hiyo ni muhimu ili swala, japokuwa wafadhili wengi wao wanalipinga, mm. lakini sisi kama nchi tunatamani hii ruzuku ingekuwa jambo la kudumu kwa wakulima. Na hizi changamoto ambazo ziko zimeandapatana na mfumo wa ruzuku zingetatuliwa vizuri. Kwa mfano kama sasa hivi serikali imetoa ruzuku ya bilioni 150 mbolea, lakini kuna watu wamefanya abuse, wanautumia wana, wana, wana, wana, wana vibaya mfumo kwa majina manufaa yao. Hivyo vitu vingetakiwa viangaliwe, vifanyiwe, vipatiwe solution kusudi wasije wakafanya mfumo huu ushindwe kufanya kazi, ukaonekana una maana, wafu wakulima wakakosa wakakosa wakosa mbolea ruzuku. Bila ruzuku, kweli kilimo kinakuwa ni kigumu sana, kama kuna shida na, na, na, na, na tunachokiona hapa eh, ni, ni, ni, ni ule usambazaji ndio mahali kuna changamoto usambazaji. Unajua Tanzania ina mawakala karibia elfu tatu na kitu ambao ndio wanaowapelekea wakulima mbolea. Kwa hiyo ni muhimu sana mfumo unaowekwa wa ruzuku kawaangalia wale wasambazaji taratibu namna gani na kwa hendo namna gani, changamoto zao ziko vipi na kila kitu, ili mfumo yani mfumo wote wa ruzuku utakaowekwa usipowafikiria hao hao wasambazaji namna watakavyoweza kushiriki kamilifu na namna ya kuweza kuwa control na aina ile, unakuwa unafeli, kwa sababu kama sasa hivi tuna mfumo wa ruzuku ulioko sasa hivi serikali imeingia na makampuni makubwa nadhani kama miaka kumi au haizidi zaidi ya hapo, ndio wanayopewa ile ruzuku ya serikali, alafu ile makampuni yanawatumia hawa wasambazaji wadogo. Sasa waki kunapokuwa na ndaje mpaka inafika kwa wakulima huko, ndio hapo sasa unaona kwamba serikali ishafanya wajibu wake vizuri mm. Bwana utuletee mbolea mm. wakileta tunakuolewa, lakini wale wasambazaji kule haikuwa imewafikiria sana kwamba tutadili nao vipi hawa mm sasa matokeo yake imekuwa na, na shida ya, ya, ya kule chini usambazaji. Kwa hiyo hivyo ni vitu vidogo vidogo ambavyo havituondoi kwenye reli tukaacha kuwapa wakulima wetu ruzuku kwa sababu kuna mambo madogo madogo kama hayo. Hayo ni mambo ambayo yanatakiwa yakae yajadiliwe, tuone namna gani ya kuyadhibiti na kila kitu. Lakini hata nilikuwa natamani kwamba pengine tulikuwa tunaishauri serikali huu mfumo wa ruzuku tunge hizi nchi zetu hizi, kwa mfano nchi za Afrika Mashariki na nchi za SADC, tungekaa tukakubaliana wote tutoe ruzuku, kwa sababu nchi moja ikiwa inatoa ruzuku na nchi nyingine haitoi ruzuku, mbolea inaanza kuibiwa kutoka kwenye nchi inayotoa ruzuku inapelekwa kwenye nchi ambayo haitoi ruzuku. Kwa hiyo inaleta usumbufu mkubwa sana hapa katika. Kwa hiyo viongozi wetu wa ngazi za juu mkikao wakashawishiana, tukakubaliana. Kwa hiyo hata u, u, u, ukiiba mfuko ambao leo unataka kupeleka Malawi hutauuza kwa sababu bei iko iko tena, unaweza kukuta kule bei ni kubwa kidogo, kwa sababu wanapitia bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo maana yake ni kwamba maana yake ni kwamba mbolea yetu sasa itakuwa mbolea itakuwa ni, ni bidhaa ambayo iko imekaa vizuri, haina haitakuwa na changamoto, kwa sababu changamoto za kutoroshaji njia za panya imekuwa inasumbua sana hata management yake, mpaka inafika mahali saa nyingine serikali inasema ah, bwana mimi hili swala sitaki kama tulifanya muda fulani baada katika serikali ilikuwa imeacha juzi hapa. Hii inaonyesha kwa msimamizi usimamizi usimamizi unakuwa mgumu kwa sababu kama mwenzako yeye jirani yako hatoi ruzuku inabidi sasa uweke maskari uko sio barabarani ufanye. Kwa hiyo ni usumbufu mkubwa sana, lakini kama tungekaa harmonize kwamba bwana, hii bidhaa ya mbolea na mbegu bwana, hizi tutoe ruzuku kwa watu wetu basi Malawi toa, Tanzania toa, Kenya toa, yani zile nchi zote ambazo mnakuwa pamoja bado toe, ili kusudi kwa sababu hamna wizi wizi. Kuna bidhaa nyingi ambazo unajua, kipindi cha nyuma kabla kulikuwa na biashara nyingi za magendo, kwa mfano kati ya Tanzania na Kenya. Sasa hivi hazipo tena, kwa sababu kuna harmonization. Kwa hiyo uwezi uka, uka, uka, uka, uka ukaanza kuchukua bidhaa ikifika kule namba mbona hii huku pata tabi eh, ni, ni ndogo hata kuliko kule. Kwa hiyo ni muhimu hilo swali kama umetumia muda mwingi hey, eh, lakini faida unapata eh, hey, unaweza kuwa same na, na, na, na vitu kama hivi. Kwa hiyo ni muhimu. Kwa hiyo mm, swala la pembejeo ya, na pia tungeomba kwa mfano kama sasa hivi serikali inatoa ruzuku ya mbolea, lakini ukiweka mbolea vizuri shambani lakini umeweka mbegu haieleweki, bado upate matokeo yale ambayo unatarajia. Kwa hiyo tungetegemea kwamba pengine kwa next time labda hata mwaka mwaka kesho kuwe na package, kimpa mbolea bora mpe na mbegu, mpe na mbegu bora mm. viende pamoja at least hivyo viwili eh, na ikiwezekana siku nyingine kama mkono unakuwa kidogo mnani, unampa na dawa bora eh, kwa hiyo anapata package ya madawa mbolea, mbolea na mbegu kwa halfway price. Maana unaweza ukatoa yes. mbolea eh. bora eh. akaenda akaweka eh. mbegu ya, ya, ya, ya, ya mbovu iye mbovu, ama yes. vile vile eh. akaenda eh akanyunyizia dawa ambazo ambazo sio eh, na vitu kama hivyo. Na, vipi kwa upande wa, wa, wa masoko mm. Mm, kwa, Ma, masoko yeah, swali lako zuri sana. Unajua masoko haya kweli mobilize tunashawishi sana na mm. sisi tulishawishi sana mpaka ikaanzishwa ile TMX eh, Tanzania American mm. ambayo ndio inaita tunauza kuuza bidhaa zetu kwa mtandao, lakini nikwambie ukiangalia kwa undani kabisa kwa undani kabisa, ukichimba ukidip dive mm. masoko sio tatizo kubwa. Tatizo kubwa sio masoko mm. chakula kinahitajika kila mahali, watu wana struggle sana. Tatizo liko kwenye ubora na wingi. Kitu kinapokuwa si bora hakiwezi kupata soko kitu kinaweza kikawa bora, lakini si kingi, hakiwezi kuvutia soko. Kwa hiyo hivyo vitu vinatufanya, naweza nikakupa mfano mmoja. Kuna mwaka juzi walikuja <clears throat> Misri, walikuwa wanataka mahindi yale ya njano, wanatumia sana kwenye mambo kule kwao, wanataka tani milioni moja mm. na wakaja wizara ya kilimo E, nakumbuka kipindi kile alikuwa waziri wa kilimo alikuwa Profesa Mkenda mm. E, tukaongea nao sana na sisi baraza la kilimo tulihusika huko e, ikaonekana kwamba mahindi hatuna, wakasema lakini tunataka mtuzalishe nyinyi Tanzania, kwa hiyo tunaweza tukaleta hata mbegu au nini na nini. Lakini pale pale kulikuwa na mtu alikuwa na tani 400 unajua e, ta, tani 400 unazungumzia magunia magunia 4000 ya kilo 100 100 hmm. akasema bwana, mimi na magunia elfu hapa bwana, siwezi. Wakaambia ah, hizo ah, ni kidogo sana, hatuwezi kutoa meli Misri ambayo inabeba tani elfu ishirini na tano mpaka elfu thelathini ikaja kuchukua hapa ga tani mia nne kwa hiyo yule mtu alikosa soko, si kwa sababu soko halipo, ni kwa sababu anachozalisha ni kidogo mno. Kwa hiyo shida kubwa tulionayo Tanzania kwa mazao yetu mengi volume zake ni ndogo, hazivutii masoko. Eh, Hata watu wakipewa tenda za kusupply, supply siku mbili zimeisha. Unajua, kwa mfano ukiwa naenda Dodoma utakuta mafuta alizeti yamepangwa njiani huko kuanzia maeneo ya Kibaigwa kule, ukienda kule Mtanana wapi, unaona mtu ambaye ha, mgeni tu akaraka sasa eh, Tanzania si ah unazalisha sana. Yaani tu ukuta mpaka vitu viko barabarani ma, yani ma, mafuta yako. Ukienda pale Tandale pale ukuta matunda yanauzwa sasa inchi inazalisha sana matunda. Yale yanaoza sio kwa, kwa sababu yako kidogo mno kiasi kwamba hayajustify mtu kuweka kiwanda akayasindika. Unaona nyanya zinaoza nini, Yaani ni kidogo mno. Utaona pale watu ah, mbona ukija kuuliza, sisi tunalitoka sana tenda za hapo, watu wanataka tani na nini? wanataka tani milioni moja za mafuta alizeti sasa baraza la kilimo tafutie, unaambia sisi hatuwezi kupata. Sasa akipata mabea yako mengi, mpaka ukipita mabaya ukuta amekaa kule ndani, kumbe ni kidogo mno. Na tuna watu wengine ambao hawakufanya utafiti wa kutosha, wakaja wakafungua viwanda vikubwa vya kusindika wamefunga, kwa sababu amount ni kidogo. Kwa hiyo Tatizo Sio. la masoko tulionalo mm. sisi ni volume zake ziko ndogo mno, hazijustify watu kuleta masoko makubwa makubwa. Masoko tunayopata ni haya hapa na hapa, akishanunua fulani na fulani, basi na nyingine mnakosa. Mm. Lakini masoko imara na masoko ya kudumu ni yale masoko ambayo yanaweza yakanunua vitu wakavisindika, mm. vik, ukapata usindikaji. Viwanda vya kusindika ndio sosi kubwa sana ya masoko. Sasa viwanda vya kusindika haviwezi kujengwa kwa sababu ukijenga kiwanda una wafanyakazi una wafanyakazi labda mia mbili utatakiwa kuwalipa kila kila mwezi mambo stahiki na vitu mbalimbali, uname kila kitu unalipa. Sasa una unasindika mzigo umekata, hamna, unaambia bana, mpaka msubiri tena mwakani na mvua kama itanyesha ndio utanani uje ufunge. Sasa unajua sasa hivyo vinafanya watu wanashindwa, lakini tukifanya uzalishaji wa kwa mfano wa umwagiliaji tunakuwa na uhakika kuzalisha mwaka mzima na kwa volume tunayotaka sisi. Kwa hiyo viwanda vyetu kuwa na uhakika wa kupata bidhaa kama ni viwanda vya, vya usindikaji vya horticulture mm. kama ni vya mahindi, kama ni vya mpunga, ni vya nini, vinakuwa na uhakika wa kupata rasilimali mwaka mzima. mm. Kama ni alizeti mna, mna alizeti unaweza kulima hata mara tatu kwa mwaka, wewe una uhakika kupata. hiyo Ndio maana nasema hivi, umwagiliaji utatoa kwenye matatizo mengi sana ambayo tunayoona mm. Unazungumzia masuala ya finance Watu wakishajua kwamba hawa watu wanaweza kumwagilia benki zitakuja zenyewe zitaanza kudish pesa kwamba bana hasa bana hii bana nyinyi hapa mmeshaweka break, sisi tutaikopesha hii hapa, tutafinance kila kitu, tutaleta matrekta haya mapembejeo na kila kitu, tukishauza na msindikaji yuko hapa na kila kitu na soko liko tayari hapa wakati tunamlipa tunakata vitu vyetu vyote tunabakiza zile za kweli zilizobakia kama faida. Kwa hiyo inawezekana sana. Kwa hiyo hilo swala la masoko mimi mkiliangalia kwa mtazamo wangu li, unaweza ukafikiri kwamba kweli unatakiwa umlete mtu wa kununua hapa, lakini actually kimsingi volume zetu ni ndogo mm. sana. Na kuna wakati ambapo uh, tulikuwa tuna mahindi yetu yalikuwa yanapelekwa Kenya yeah. yakazuiliwa huko ya kwamba yana sumu kuvu kwa maana ya kwamba wakati mwingine tunaweza tukawa tunashindwa vile vile kucompete kwenye masoko ya nje kutokana na ubora wa vyakula ambavyo tunavizalisha hapa. Ya hilo ni mojawapo kama nilivyosema mwanzoni kwamba mm kinachotusumbua kwenye masoko kwanza ni ubora na cha pili ni volumes, yani wingi wa mazao yetu mm. eh. Lakini hilo la hilo la sumkuvu la, la, la, la Kenya nadhani ilikuwa ni, ni, ni masuala ya vita vya kibiashara tu, lakini mm. halikuwa lina hiyo looking, kwa sababu mm. baada ya kuwa na ushida ya chakula hilo swala liliisha tena. Sasa unajua hiyo mkuvu na tena imefanya, lakini okay, baraza la kilimo liliingilia kati sana, likafanya mkutano na nini na pamoja na na East Africa Link na na, na Secretariat ya Afrika Mashariki, hilo swala lilikuja kwa maandishi ndani ya muda mfupi likaisha, lakini ilikuwa mambo tu ya kibiashara, unajua eh, mkianza ku kukawa na bidhaa ambayo shindani, labda kwa mfano kama wana import mahindi kutoka sehemu nyingine, lazima wata, watazuia hiyo hiyo hizo hizo hizo hizo hizo diplomasia za kiuchumi na usumbuaji usumbuaji huwa zinakwepa. Hata wakati mwingine Zambia wanatukataza sisi kuchukua mahindi yetu kupeleka sababu sisi soko letu kubwa la mahindi liko mahindi ya Tanzania mazuri sana especially yanayotoka yanapelekwa yapelekwa Lubumbashi. Ukienda Lubumbashi, soko la Lubumbashi lazima upitie Zambia. Zambia nao wazalishaji pia wa mahindi. Kwa hiyo wakati wakiwa hawana mahindi, wana mahindi ya kutosha, wana utakuta kuna politics nyingi sana madereva pale hawawezi kupita mpaka umpe dereva Zambia si umpe kiasi gani. Yaani ni shida. Kwa hiyo hizo vitu hivyo vinakuwepo Ukishaona hivyo jua mwenzako hiyo bidhaa nayo, anaona kwamba ah, sasa nitaruhusu vipi? Kwa hata ile issue ya mahindi kwa sumkuvu kule, lazima kulikuwa na options za mahindi kule, ndio maana ukuta yame, lakini baada ile option ilikuwa kamalizika. Na unafikiri kwamba eh, panapotokea mkwaruzano aidha za kibiashara, za kidiplomasia baina ya taifa hili na taifa eh, jingine, wananchi wa nchi hiyo wanaathirika vipi? Ah, wananchi unajua, unajua kuna siku moja tuli, tuli wakati niko pale wizara ya kilimo mm. eh, unajua wananchi hasa mnapokaa mpakani hivi, yani ndio maana wakati mwingine lazima kaa nchi muongee, mkubaliane, kwa sababu vile vinavyotakiwa kufanyika vitafanyika mm. yani hata mweke ban kama hawa wanahitaji mahindi watayapata tu. <laughs> Siku moja siku moja tulikuwa tuko Naivasha pale, wakati huo niko pale wizara ya kilimo, tulienda mm. na, na mheshimiwa waziri kwenye mkutano pale e, baada wakati wa chakula ule tulikuwa tumezuia wakati wa Tanzania mahindi yasiende Kenya na hili swala kweli baraza la kilimo tuliangana sana mpaka sasa hivi serikali, na ninaipongeza sana mwaka sababu mwaka huu ulikuwa umebana, lakini wakasema hapana, tusibadilishe, tusirudi tena nyuma. Tulikuwa tunazuia mahindi yasiende Kenya kwa sababu tuna, tuna hakika kwamba hatuna hakika kwamba watu wetu watashiba. Sasa wakati wa chai yule yule yule yule waziri wa Kenya wa wa kilimo akamwambia mheshimiwa waziri, mbona bwana unazuia watu wako, unanzuia mahindi bwana, sije watu wangu wakala chakula huko. Akaambia na mimi bwana kule chakula hakitoshi, ndio maana nime, nimezuia. Akamwambia ah, lakini mheshimiwa waziri, hata ukizuia ah, watu wetu bwana ni majirani, ni ndugu, watapeana hiyo chakula tu. <laughs> anaambia yani hiyo kauli mpaka leo na Kwa hiyo hapa hata inapotokea hizi hizi hizi hizi hizi mikorogano kwenye poda mara nyingi tu unakuta sasa ndio ina, ina, ina trigger sasa watu wanafanya wanafanya na, hili swala la la la la la, la, la la kuzuia chakula kuuza nje, labda ningeomba niliongelee kidogo tu kwa dakika mbili. Hili swala la kuzuia chakula actually msingi wake wala hakuanza kwenye boda. Zamani tulikuwa na sera kwamba huwezi kutoa chakula kwenye wilaya moja kwenda kwenye wilaya nyingine mpaka upate kibali cha mkuu wa wilaya. Hilo swali liliturudisha nyuma sana, na miaka ile kila mwaka Tanzania ilikuwa ina import chakula kutoka nje. Tumekula sana mahindi yale ya Yanga, tulikuwa tunaita Yanga, ule unga wa Yanga. Tume import sana mchele kwa sababu ya ile sera. Baadaye ikaja ikahama, tukasema ikawa sasa unatoa chakula uruhusiwi kutoa mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine. Unaona bwana? Mpaka upate kibali cha mkuu wa mkoa. Bado tukaanza kusafa. Baadaye lile likatolewa lile tukaanza sasa kuzalisha, kwa sababu ilikuwa mtu anajiuliza sasa, nikizalisha chakula nitakipeleka wapi? Mimi na watu wangu watatu, hasa nitazalisha kingine, nitapeleka wapi? Kwa sababu sitaweza kuuza kwa jirani. Baadaye tukaja tukaweka sera ya kwamba tusipeleke nje, lakini tulivyokuja kuondoa hivyo vitu vyote, Tanzania sasa hivi inauza chakula badala kuingiza tena chakula, maana tulikuwa kwamba watu wetu wanakufa njaa, lakini sasa hivi baada ya kuondoa hiyo sera zote na vizuizi hii nchi inazalisha chakula cha ziada. Mabadiliko ya tabia nchi tu yanatusumbua sumbua na vitu vingine arrangement kama hizo tunazosema mambo ya umwagiliaji na kila Lakini nchi kwa ujumla wake inajitosheleza kwa chakula. Kwa mfano kama mchele tunajitosheleza kwa zaidi ya asilimia mia mbili kwa mchele. Mahindi asilimia mia moja na ishirini na kitu. Yaani tunajitosheleza. Kwa hiyo lazima tuuze, tuuze nje. Na tunapozidi kuuza nje inazidi kustimulate uzalishaji wa ndani nimepata soko zuri Kenya. Ndio tunashukuru sana, juzi tulikuwa tumetoa ushauri na umetekelezwa kwamba kama tunaona kwamba kuna shida ya chakula, kwa mfano kama juzi umeona serikali imeingiza mchele. Sasa wewe Odemba una kilo yako unauza shilingi elfu tatu sawa, ya mchele, alafu huyu ameshindwa kununua kwa sababu it is very expensive, lakini wewe una soko lako mahali unaweza kauza. Kuna watu wanaweza kununua elfu tatu sasa cha kufanya kwamba ni kuangalia kwamba huyu ambaye anashindwa kununua anataka mchele wa shilingi 1500 hebu tumtafutie na yeye alternative. Kwa serikali kaingiza bana bana ule kwa sababu ule mchele ulioongezwa kutoka nje hata ukienda mimi nimeona madukani huko na nimeonja onja hauna hauna ile quality <laughs> ya, lakini ambaye mfuko wake mdogo ataenda atanunua mm-hmm. kuliko useme kwamba sasa hivi nazuia mchele wote usiuzwe nje ili ushuke bei, sababu wewe unauza elfu tatu kwa sababu umetumia gharama nyingi katika kuzalisha. Unapofunga mipaka ili uwe 1500 wewe mbolea utanunua na nini na mbegu na kila kitu mweka unaofuata. Lakini vivyo hatuwezi kuacha pia huyu afe njaa. Sasa lazima tuangalie alternative. na Serikali iangalie ikabalance kasema hebu hawa ambao nani kuliko disturb hawa waache tu waendelee na operation zao kwa kama kawaida za kawaida. Alafu kwa hiyo ndio maana unaona mipaka haikufungwa. Eh? Kwa hiyo ukifika ukifika sokoni sasa hivi pale utaambiwa ah, huu 1500 uwe elfu mbili mwenyewe <laughs> <laughs> kama mfuko wako bwana, unaona kwamba mimi nimekula mchele wa elfu nichukua elfu nne mm. utakula kulingana na ulipo. <clears throat> Sasa huyu ambaye alizalisha akauza elfu mwaka kesho ataendelea kuzalisha, ataendelea kuzalisha yeah. Shukran sana, nakushukuru sana uh, mkurugenzi. muda wetu vile vile umetutupa mkono. Ndio, ndio. Rai yako ni nini sasa tunapokuwa tunatamatisha, rai yako kwa wakulima rai yako kwa serikali? Mimi, mimi nilikuwa naomba tu kitu kimoja mm. <clears throat> sababu sisi kama Baraza la Kilimo kazi yetu tunaangalia sera, taratibu na kanuni mm. zile sera mm. taratibu na kanuni ambazo hazitupeleki mahali mm. tujaribu kuzipitia upya. Nilikuwa natamani mm. <clears throat> unajua kilimo, mifugo na uvuvi ina vitu vingi sana kodi sijui kitu gani na nini. Tungekaa kama nchi tukasema sasa, hebu tufanye hivi, hebu kule kwenye uvuvi tutafute kodi moja au mbili basi, huku kwenye mazao tufanye moja mbili, hizi zinatosha, alafu turuhusu uwekezaji umiminike. Uwekezaji tena tunaotaka kuencourage ni ule wa ndani watu wako wanaweza kuwekeza ndani. Ukienda pale kwa mfano shamba la, la Baresa pale Ule ni mwekezaji wa nje alikuja akafamba pale miaka nenda rudi haikuwezekana. Lakini amechukua mwekezaji wa ndani amefanya sasa hivi sukari inauzwa pale. Kwa hiyo wawekezaji wa ndani pia wapo. Wanaweza wakachukua hata mikopo kutoka nje wakawekeza. Kwa hiyo ili tu, ili kusudi tuhusu uwekezaji. Tukishaweza kuwekeza kwenye kilimo tukazalisha vya kutosha, chakula, chakula. Kwa sababu kilimo ni chakula. Mazao yote, product nyingi sana za zinazotoka kwenye kilimo, mifugo na uvuvi zinaenda kuishia mdomoni. Kila mwaka kadri miaka inavyozidi kwenda inakuwa ni bidhaa adimu duniani. Watu wanaongezeka kila mwaka, lakini ardhi haiongezeki. Kwa hiyo itafika mahali kilimo, vita vya Ukraine tu juzi hapa vimeshatuonyesha kwamba kilimo ni kitu gani. Yani nchi moja tu imekuwa disturbed kwenye usisi yake ya uzalishaji, dunia nzima imetaharuki. Kwa hiyo ni, ni eneo ambalo lazima tukalitilie mkazo sana, tuhakikishe tunazalisha, alafu hizi kodi zingine tuzipunguze. Kwa mfano lazima kwenye halmashauri lazima halmashauri zile process zilipo ili sababu kilimo halmashauri zetu nyingi zinaendeshwa na kilimo, ile kodi tusiache, lakini ikabakia hiyo peke yake, zingine tukaziondoa. Watu watalima, mtu anajua kabisa akiingia shambani na kodi yangu moja hii ni lazima nilipe, au corporate nani ile nyingine inaitwa service levy, zinakuwa bambili. Wa kiwanda analipa service levy, anayezalisha anaye nani afanya mazao atalipa crop levy. Hizo basi, ingieni kwenye kilimo, utaona uchumi utakavyochangamka kwa sababu watakapopata fedha watachangamka kununua mabati, viwanda, mashati, nini, magari, yaani vitu vingi vyote utaona vinachangamka, kwa sababu asilimia 85 ya wateja watakuwa wana fedha sasa za ku za kununua vitu vingine vya kwenye uchumi na uchumi utabadilika kabisa wa, wa hii nchi ya Tanzania. Kwa hiyo lakini tukiendelea kufunga hizi kamba za sera zetu, sheria, taratibu, kanuni yani unakuta mwisho wa siku mtu, mtu anakata tamaa na, na, na wakati mwingine ukimuuliza mkulima wa kawaida anakuambia ah, mimi sioni kama kuna shida. Kwa sababu gani? Kwa sababu hafanyi kitu fomo, yani biashara yake anayofanya haitambuliki. Lakini ukiamua kufanya formal business kwamba sasa hivi nifuate ni, ni taratibu zote, vibali vyote niwe navyo na kila kitu na kodi zangu zote nilipo, ukiingia ofisini kwangu kama na kampuni yangu ya kilimo uone kila kitu hapa, utaona hupati faida. Wengi wanakuambia wanatengeneza faida kwa sababu wanafanya biashara zao bila kuji uh, yani eh, mtu ame, hata maji unakuta mtu ukimwambia bwana, unajua kuna ada ya kuchimbia maji, anakuambia bwana, mimi mimi nina kisima changu pale namwagilia tu, sijai kuna mtu anasumbua, kwa sababu haja formalize mali popote, wala hajaripoti popote kwamba, wala hajaomba kibali chochote. Kwa hiyo hawezi kuona kama kuna shida. Yeah. shukrani sana, shukrani yeah. sana bwana. Asante. Nakushukuru sana kwa kuzungumza nasi. Ninakutakia kila la heri. Asante sana, nashukuru sana. Mm. Yeah, nashukuru sana. Karibuni pale Baraza la Kilimo siku moja. Mm tutakuja yeah kukutembelea. Ah, sana mtazamaji, mpaka mm. hapa tumefikia tamati ya kipindi cha Biashara 360. Tulikuwa tunazungumza na mkurugenzi mtendaji wa Baraza la Kilimo Tanzania eh, Bwana Timothy Mbaga. Tumezungumza mengi eh, kubwa zaidi amehisi serikali pamoja na Watanzania na wakulima sasa kutazama kwa makini kabisa katika suala la eh, kilimo cha umwagiliaji, kwani ndicho kitakachotuondoa katika hali hii ya umaskini ambao inakumba wakulima walio wengi na kufanya sasa uh, wakulima wa Tanzania nao waweze kufanya kilimo kitakachokuwa na tija kwao, lakini vile vile kwa taifa kwa ujumla. Kwa niaba ya wote ambao kwa namna moja ama nyingine wamefanikisha uwepo wa kipindi hiki, niseme asante. Langu jina ni chifo demba kweli ya sasa na wakati mwema.